sehän, siinähän on kysymys vuorovaikutuksesta, kanssakäymisestä, keskustelusta ja, ja, ja, ja se yksinkertainen idea on ollut tietysti se, että miten näitä keskusteluja käydään eri osapuolten kanssa sellaisella tavalla, että, että me löydetään ratkaisuja ja, ja saataisiin varmistettua ja aikaan saatua kuitenkin yhteistyö ja, ja että se olisi kunnioittavaa ja arvostavaa ja sen takia tietysti ne esimerkit ja ne tarinat, niin eh, se on yksi tapa vaan eh, varmistaa se, että ajatus siitä, minkä, minkälainen keskusteluprosessi tuo sen toivotun ja halutun muutoksen. Ja tästä on nyt sitten A-esimerkkejä, siellä on prosessikuvauksia, siellä on, on, on tarinoita ja, ja tällä me kaikilla on vaan pyritty siihen, että minkälaiset keskustelut on parempia kuin jotkut toiset. Että ei sen kummempaa idea ne, ne ei tietysti tee oikeutta todellisuudelle, koska tota, väkivalta on yksi niitä asioista, joista ei ole helppo puhua ja, ja keskustella. Ja, ja toinen asia, joka siihen liittyy vahvasti, on tämä emotionaalisuus. Et se on hyvin tunneperäinen asia niin kohteelle kuin tekijälle kuin ympäristölle. Ja, ja ehkä, ehkä nyt on syytä todeta myös sitten se, että myöskin niille ammattilaisille, jotka sitä lähtee selvittämään. Ja jos ei sulla ole mitään, mitään niin kuin karttaa, minkä mukaan sä suunnistat, niin, niin lopputulos voi kyllä olla se, että se keskustelu päättyy siihen, että, että on vain vielä enemmän kielteisiä tunteita noussut esiin ja, ja, ja, ja tämä, tämä hankala väkivaltakierre jatkuu, eikä siihen saada muutosta ollaan keskusteltu vastuunportaista aikaisemmin lähinnä niin kuin lasten ja nuorten yhteydessä, mutta periaatteessa sehän toimii ihan myös aikuisiin, Joo. nimenomaan tähän tilanteeseen. Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, että kummin päin se nyt on, että onko se sieltä nuorten puolelta siirretty tänne väkivaltapuolelle, ehkä kuitenkin niin tänne lähisuuden väkivallan puolelle, että tämä tota, kannanotto, joka on hirveän tärkeä lähisuuden väkivallassa, pätee yhtä hyvin koulukiusaamiseen ja tähän vastuunkantoon ja vastuunottamiseen koulu, koulu, koulupuolella silloin, kun lapset, lapset tekee jotain vääriä. Se on siis se, että vastuu on aina tekijällä, että mikään, varsinkin väkivallassa, että mikään, mikään tota excuse, syy ei, ei ole hyväksyttävä. Nyt on kuitenkin hyvä sanoa, että me ei, tässä ei ole kysymys siitä, että me ruvetaan moralisoimaan mutta siihen pitää ottaa moraalinen kanta. Ja siis se on se, että et, et väkivalta, hakkaaminen, lyöminen on, tai sitten psyykkinen väkivalta, se ei, se, se ei ole hyväksyttävää kertakaikkisesti. Ja sen takia se tie, joka avautuu siitä tietysti sitten tekijälle, on, on vastuunotto ja kantaminen. Ja ei pelkästään vaan sitten, että rangaistaan, vaan, vaan päinvastoin, että, että hän, hänelle luodaan mahdollisuus sovittaa, hyvittää koko se prosessi, mikä siitä sitten avautuu. Et siinä mielessä nämä, nämä on täysin analogiset nämä, nämä tausta-ajatukset, jotka, jotka on kummassakin ohjelmassa.